mutabazi ibyo akora arabizi yarize ah, arabizi pe rero azi n'inyungu abikuramo ah? rero icyaba kibabaje ni uburyo yazahuriramo na risike zo kuba ya yanafungwa kuko buriya ntabwo biba byoroshye gufata umuntu ukamuzamuka Uh, ukamuhindura nk'aho ukamuhindura puberi kandi yaragiriwe icyizere n'igihugu kabone n'aho igihe yakorera amakosa urwego ruba rwarashyizeho umuntu uh, urwo rwego ni rwo rufite uburenganzira bwo kumukurikirana no kumuhana ariko umuntu nka mutabazi w'umusivire ntabwo aba akwiriye kwinjira mu bintu nka biriya ariko gusa ndamuzi buriya bafite afitemo inyungu ah, nyinshi ntamubwira ngo kuraje ariko ah, buriya buri kintu cyose dukora hano mu isi kiba gifite kiba gifitemo ibihembo ushobora guhemba nabi cyangwa ugahembwa neza ariko kwinjira mu ruhande rwa ndimbati ndimbati ni umuyisilamu kandi ibyo bintu muvugaho si si ubutumwa ari bwumve ngo mm. ah? kwinjira mu bintu bya misi n'ibijyanye n'iby'umunyepolitike utujuje inshingano yahawe muri politiki nta kintu uri buhindura munyepolitike akurusha ubwenge perezida wa repubulika kumutoranya aba yaramugenzuye igihe kirekire yaranarahiye imbere y'inteko ishinga amategeko n'imbere y'itegeko ishinga na perezida wa repubulika mm. urumva pasiteri rero kujya gucerenjinga ibyo uriya munyepolitike wadeviye ibyo icyizere yahawe na perezida wa repubulika mu rwego rwa gospel nta kintu biri buhindure nta n'icyo biri bufashe mm. rero nkavuga ngo ah, ni ishami ni ishami ryaguye muri gospel ni ishami ryaguye mu bitirirwa umukumbi w'imana ni ishami noneho rikongera rikaba ishami rikomeye kurwanira kuri social media umwe ava ahangaha undi akajya gusubiza undi ahandi yes reka ngusubize kandi mwifurize ibihe byiza wowe udahema kutwereka ko ukunda ibiganiro bica kuri yelo tv turagukunda kandi tukwifuriza kugubwa neza mu buzima bwawe bwa buri munsi niyo mpamvu buri munsi natwe tutagira icyo twakwima duhora twifuza ko watera imbere mu byo ukora byose tugushakira abatumirwa b'inararibonye babasha kukwigisha kandi nzi neza yuko iyo uri umunyeshuri mwiza ah, ufata ubuzima bwawe buhinduka bigendeye ku biganiro dukora uyu munsi rero twabanye n'umuntu muri kureba kuri no kamera ni umugabo ariko nawe ni umuntu mukuru yatangira yivuga mu mazina ye kugira twese tubane muri iki kiganiro tuziranye mu rwego rwo kugira ngo tubashe kugirana ubusabane mu biganiro byacu turi buze kugirana turakwakiriye rero kuri yoro tivi ya ni porofete olivier cyangwa se mumenyereye ku izina rya padiri <laughs> ko njya mbona bari <laughs> ariryo bakunda abantu benshi iryo banziho mm. eh, ndashima imana ko ngeze kuri yero tivi ah, porofeti olivier padiri olivier ibyo bintu nanjye ntabwo njya mbasha gusobanukirwa ubu muhamagaro wo mu gipadiri witwa porofeti ndagira ngo dusobanure neza kuri uwo muhamagaro wo mu gipadiri witwa porofeti cyangwa umuhamagaro wo mu bindi witwa padiri eh, padiri ntabwo ngenda umupadiri sinigeze mba n'umupadiri ahubwo eh, kuba narerezwe na kiliziya nkaba muri kiliziya nkarerwa na kiliziya abantu benshi bahise babibona bahise banyita padiri eh, kubera ko ariho nabaye ariho narerewe ariko ntabwo nigeze mba padiri cyangwa se eh, ngo mbivemo cyangwa se ntabwo nigeze mbawe rwose ahubwo ni abantu banyita ariko n'ubundi biba ari ibisanzwe ntimujya mwumva se abantu bitwa ba pasiteri kandi batarigeze baba bo mm. na ba padiri baba ari benshi cyane batigeze baba ba padiri ariko kenshi abantu benshi bakunze ku kumbwira ngo nsa nabo ngo nitwara nkabo sinzi uko babibona ariko ngewe narizwe nawe ariko ntabwo nigeze mba umupadiri mm. ni iby'abantu banyita kubera ko nahabaye mm. imana ishimwe cyane kuba bakwitirira izina ry'abantu beza abantu bihaye imana mm. burya hari abo bitirira ayandi mazina ugasanga bakwitirira ikindi kintu kitari cyiza ariko wowe ubwo bakwitirira kuba padiri numva icyo kintu ari ikinyamibwa kuko iryo zina ntabwo risebetse mu rwanda cyangwa no ku isi yose <laughs> eh, ntabwo ari ribi eh, ntabwo ari ribi ni izina ryiza izina ryose ryo gukorera imana ni iry'icyubahiro mm. eh, iyo urikoresheje neza nturikoreshe eh, ibitagira umumaro ukarikoresha mu kwamamaza ubutumwa bwiza bw'imana eh, uko warihamagariwe urushaho kuzana umusaruro ku mana ndetse no ku buzima bwawe bwite hari ubwo rikurinda Mm. reka nshingire kuri icyo kintu cyo guha agaciro izina ufite no kubahisha titiro ufite mu murimo w'imana mm. ariko turaza kuza kuvuga ngo ese ubundi padiri cyangwa bishopu cyangwa apotere ubundi ayo mazina ni amazina ashinzwe kuba yagayidingi cyangwa yayobora abantu kuwuhe muyoboro <laughs> ubundi padiri pasiteri bishopu ayo yose ni amazina y'umurimo ni amazina y'umurimo uh, ubundi ni amazina mbese y'akazi umuntu akora muri uwo murimo w'imana ariko ubundi nyuma y'ayo mazina nta kidasanzwe ni abantu nk'abandi urutajya uvuga ngo padiri cyangwa poteri cyangwa ayandi matitire ni amazina y'umurimo ariko buri muntu wese yari ategereje kumva ngo uwo murimo ni umurimo ki ni umurimo ukorerwa he ariko usoje uvuga ko ari umurimo w'imana mm. none hari abahari noneho barimo baraza gukoresha ayo mazina atari mu murimo w'imana ugasanga ni apotere cyangwa ni bishopu runaka ariko noneho yagiye kuwukoresha mu murimo wa politiki icyo eh. kintu wowe ntabwo ucyumva gute buriya rero izina kwitwa umukozi w'imana mm. ni icyubahiro kiri hejuru y'ibindi byubahiro iyo watakaje indangagaciro y'ikimana yakugize cyo icyaruta wapfa ako kantu reka ngasubiremo iyo watakaje indangagaciro n'ikimana yakugize cyo cyo guhamagarirwa gukora umurimo w'imana gutorerwa cyangwa se gutoranyirizwa kuyobora umukumbi w'imana ni icyizere kiba gikomeye udahabwa n'umuntu uhabwa n'imana iyo wakideviye rero icyaruta ubundi uba wapfa ko ah, ntabwo ari abantu benshi batoranyirizwa eh, kuba abakozi b'imana kuba umukozi w'imana ni icyubahiro kidasanzwe ni uguhagararira imana mu isi rero iyo wabivanze uh, ukajya muri poziti y'icyo wahamagariwe uba warengereye cyane ku rwego uba warenze umusaraba mu yandi magambo so nicyo navuga aho ngaho Ah, porofete hari akantu uvuzemo ngo burya ngo kugira ukorera imana nabi cyangwa ntukore ibijyanye n'umurimo w'imana neza nk'uko wabihamagariye ngo icyarutse wapfa mm. ako kantu ndumva gateyeho ubwo kuba abantu noneho barimo barirengagiza icyo kintu cyo kuba ho kugira ukorera imana nabi ho kugira usibye izina ry'imana icyarutse wapfa kuko abo bantu noneho barimo bararenga kuri icyo kintu bakijandika mu bitabareba kuko njye mvuga ko ari nk'ibitabareba ntabwo nzi eh, abantu ushatse kuvuga bari kwinjira reka tureke ko watsinda hari nka potere mutabazi niba ariko yita niba ariko niba ariyo titire njye ntabwo mbizi neza niba iyo titire ayifite ariko niko yitwa wamaze kutubwira yuko ariko harimo n'abantu bitwa amazina ugasanga ni pasiteri eh, ni padiri ariko izo nshingano atazifite nawe rero ntabwo tubizi ariko reka twivugire noneho ukuntu yitwa apotere ariko ugasanga ibintu bya politiki eh? wagira ngo ni minisitiri cyangwa wagira ngo ni depite cyangwa wagira ngo ni sinzi impamvu buri gihe cyose mba mbasaba rwose byerekeranye no kuvuga amazina y'abantu hano muri kamera ni ibintu nihannye nk'uko umuntu yihana ibyaha ariko nagera hano nkisanga mwabinyinjijemo mm. ye kuvuga abantu b'imana si ibintu nkunda si ibintu ko si ijambo ry'imana si ibihindura abantu mm. ah, si ibintu abantu bashobora kumva bagakizwa si inkunda rero kuvuga abantu mm. ah, so ah, ubwo rero kuvuga ngo mvuge kuri mutabazi sintekereza ko ibyo hari aho hari umuntu biri buze guhindura kuvuga eh, ku bapadiri batakibirimo bataki sinzi ko ibyo hari icyo byahindura ku bantu eh, nta muntu njye numva mwarimu ukuriye kumbaza eh, ku gishobora kuba cyahindura umuntu kuba ntago mba numva ntago nabura icyo mbavugaho eh, abantu bafata izina ry'iwe izina bitirirwa imana bitirirwa umurimo w'imana Eh, kandi bakaryitwa igihe kirekire eh, ntabwo mbyumva uburyo eh, iryo zina barifata bakarijyana muri politike bakarijyana mu buminsi bakarijyana hari <laughs> hari n'uwo nigeze numva avuga ngo ngo yakoze umubiri ngo ngewe nakoze umubiri rwose Eh, kandi ibyo bivuga yicaranye n'umukobwa bari gukorana ikiganiro sinza kumuvuga mu izina eh, ariko <laughs> nawe numvaga ari apotere avuga ko yakoze umubiri eh, imvugo ngo z'abaniga bo hanze aha ngaha ngo zo gukora umubiri nibaza gukora umubiri icyo bisobanuye icyo birimo byigisha abantu biranyobera ariko narabyumvishe nkunda gukurikirana ibiganiro bihita ku masosho media eh, ubundi eh, paul yavuze ku mwepisikopi avuga ku mwepisikopi ko avuga ku myitwarire y'umwepisikopi kagomba kuba rudahindutse vuba mm. ah, atagomba kuba ari umunyarukoni agomba kuba ari umu atari umukunzi wa vino ah, atari umukunzi w'imiya eh, ah, akwiriye kuba ayobora abo mu rugo rwe neza atagaragaraho ibisindisha so ah, yabivuzeho umwepiskopi rero ntabwo aba anakwiriye no kwijandika mu bintu bya politiki cyane ko biba bitamureba ntabwo aba akwiriye mu bintu byo kwinjira mu ba sireyi kwini ibyo ntabwo aba ufite aho bihurira nabyo eh? ntabwo aba akwiriye kwinjira mu bintu biri positi n'umuhamagaro we ahubwo aba akwiriye kwigisha abantu kubinjizamo uburyohe bw'agakiza no gukunda yesu no no kugenzereza mu mico ya kirisito ariko kwinjira mu ruhande rwa ndimbati ndimbati ni umuyisilamu kandi ibyo bintu muvugaho si ubutumwa ari bwumve ngo mm. ah? kwinjira mu bintu bya misi n'ibijyanye n'iby'umunyepolitike utujuje inshingano ya yahawe muri politiki nta kintu uri buhindura umunyepolitike akurusha ubwenge perezida wa repubulika kumutoranya aba yaramugenzuye igihe kirekire mm. yaranarahiye imbere y'inteko ishinga amategeko n'imbere y'itegeko nshinga na perezida wa repubulika mm. urumva pasiteri rero kujya gucerenjinga ibyo uriya munyepolitike wadeviye ibyo icyizere yahawe na perezida wa repubulika mu rwego rwa gosipo nta kintu biri buhindure nta n'icyo biri bufashe mm. rero nkavuga ngo ah, ni ishami ni ishami ryaguye muri gosipo ni ishami ryaguye mu bitirirwa umukumbi w'imana ni ishami noneho rikongera rikaba ishami rikomeye kurwanira kuri social media umwe ava ahangaha undi akajya gusubiza undi ahandi bikaba uruvangitirane rucerenjinga abakristo ah, kubagirira icyizere eh, ndetse eh, rimwe na rimwe no gutakariza ijambo ry'imana rivugwa binyuze eh, mu bakozi b'imana ngasanga rero hari impinduka igomba kubaho mwawe bagabura ijambo ry'imana ko badakwiriye kwijandika mu bitabareba imana iduhana umugisha hari ikintu abantu bose bakunda kuvugaho buri muntu wese aravuga ati si ubundi mutabazi ni apotere ni apotere hehe ni umushumba hehe nawe uri umushumba uri umukozi w'imana ese ni tutagiye ku bantu noneho bajajinga ahantu yaba ashumbye wowe hari aho waba uzi yaba ukavuga ati ngenzi neza ko ari umukozi w'imana ushumbye urusengero runaka cyangwa ushumbye izi ntama ziri ahangaha ngewe rero nagusabye imbabazi rwose sinshaka kuvuga kuri apotere mutabazi sinshaka kuvuga no ku muntu witwa umushumbo mwa potere rwose ibyo bintu nakomeje kubiyama abanyamakuru mu ndinde kuvuga ba potere n'amazina yabo ibyo nta kintu byahindura abantu ahubwo icyo ushaka ni ukugira ngo buri muntu wese uri gukora ibintu by'imana nabi uri kubivanga n'ibitamureba urimo kwivanga muri politiki itamureba ibi byo kuza guhanganira kuri social media ibi bintu byo kuza ah, mu bintu ah, navuga by'ubutekamutwe mu ba mu bitirirwa izina ry'imana rwose ababikora babireke ni bibi ariko eh? porofeti igihe cyari kigeze ariko kuvuga apotere mutabazi rwose ntabwo mbishaka ibyo akora azabibazwa n'imana hanyuma kandi n'ibyo avuga by'amategeko atari umunyamategeko itegeko rizamugonga rizamufata navuga harabika abanyepolitike bari muri politike bizewe na perezida wa repubulika akabashyiraho aza itegeko rirahari rizamukurikirana ngese ndakurikirana mutabazi hanyuma biranyungura iki birafasha iki sosiyete nyarwanda n'abankurikira ah, oya aho ngaho rwose ntabwo ushaka kuvuga ku bantu ntabwo mbishaka ariko porofeti igihe cyari kigeze noneho ngo abantu batandukanye burya iy'igishyimbo cyangwa iyo nka soya iri mu bishyimbo mm. abantu baba bashaka noneho ngo bibashe babivangure kuba wakiyitirira umukozi w'imana uh, utari umukozi w'imana mm. cyaba ari ikibazo ni ikibazo ku bakozi b'imana noneho muri kurebera ibyo bintu rero ndumva kumuvugaho abantu bakabimenya noneho bakamenya yuko yitwa apotere nk'izina cyangwa nk'ikintu yiyise bikareka kuba apotere nk'ubu ngubu ahantu hose wowe ugiye kwandika nk'iretere niba uri pasitori urandika ngo pasitori olivier mm. ariko nawe ntabwo yakugombye kwandika ngo apotere mutabazi kandi atari apotere yakagombye kubyiyitirira mu cyimba ari gukora ibyo biganiro byo ku masosho ariko ntabyiyitirire no mu buzima bwite mutabazi ibyo akora arabizi yarize arabizi pe rero azi n'inyungu abikuramo rero icyaba kibabaje ni uburyo yazahuriramo na risike zo kuba yanafungwa kuko buriya ntabwo biba byoroshye gufata umuntu ukamuzamuka ukamuhindura nk'aho ukamuhindura puberi kandi yaragiriwe icyizere n'igihugu kabone n'aho igihe yakorera amakosa urwego ruba rwarashyizeho umuntu ah, urwo rwego ni rwo rufite uburenganzira bwo kumukurikirana no kumuhana ariko umuntu nka mutabazi w'umusivire ntabwo aba akwiriye kwinjira mu bintu nka biriya ariko gusa ndamuzi buriya afitemo inyungu ah, nyinshi namubwira ngo kuraje ariko ah, buriya buri kintu cyose dukora hano mu isi kiba gifite kiba gifitemo ibihembo ushobora guhemba nabi cyangwa ugahembwa neza rero na mutabazi nimukamumbazeho n'undi muntu uwo ari we wese ntimukamumbazeho ko nta kintu ah, byamarira sosiyete nyarwanda cyangwa n'abandi bankurikira muri rusange ndabashimiye rero ndumva twasoza ikiganiro kuko eh, reka tugisoze cyane wakoze kwitabira ubutumire bwacu murakoze cyane imana ibaha umugisha kandi bakunzi ba yero tivi ni mwumva twazagaruka mu byandike muri komenti tuzongere tuganire ariko tuvuga cyane ku mbaraga z'imana zibohora urakoze cyane nimero ni zeru karindwi umunani umunani karindwi kane kabiri gatandatu cumi na karindwi zeru karindwi umunani umunani karindwi kane kabiri gatandatu cumi na karindwi imana iduhana umugisha bayi